No vídeo de manhã, hoje, eu recebi vários comentários é, falando para eu explicar por que o Flash dos filmes não perdeu a velocidade igual o Flash das séries quando a força de aceleração morreu. Então hoje eu vou contar aqui para vocês e muito mais. Então me segue e vambora. Tá bom, primeiro vamos começar com a força de aceleração. A força de aceleração é meio que uma sabe, sabe os litros de, refrigerante, essas coisas? Então, para o refrigerante ficar lá parado, para a gente não perder ele, a gente vai precisar do litro de refrigerante, né? Para o refrigerante ficar lá para nós beber. Isso acontece com o flash, é, com a força de aceleração. A força de aceleração é, é tipo um, Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Sabe no Minecraft que tem aqueles spawns de, de monstros, de esqueleto, de aranha, essas coisas? Então, a força de aceleração é tipo isso. Ela spawna velocidade para os velocistas. Ah, tá. Isso a gente já sabe. Agora explica por que, que o Flash desse filme não perdeu velocidade do da série. Olha, é, eu tenho duas teorias para isso. Primeira teoria é que o Flash dos filmes tem uma força de aceleração diferente do que a do da série. E a segunda teoria é que o flash do, dos filmes ainda não atingiu esse ponto, porque vocês lembram quando o flash do filme encontrou o flash da série naquele episódio lá muito louco? Então, é, a minha segunda teoria é que o flash dos filmes é do passado, então a força de aceleração não morreu ainda para a realidade dele. Mas essa teoria não tem nada Então, agora eu vou falar sobre a, a teoria 1, que é que o flash do Sun tem uma força de aceleração diferente do que a do flash da C. Tá bom, é, vamos conversar. Vamos começar, quer dizer. tá bom, é, vocês lembram quando o Barry da série é, foi atingido por aquele raio que deu os poderes para ele. Só que não foi só um raio, foi matéria escura do acelerador de partículas. Então, eu acho que o Barry dos filmes não pode ter recebido esse raio com a força, com a matéria escura do acelerador de partículas. Por isso ele não tem a mesma força de aceleração que o da série. Mas tá, tá, tá bom. É, mas. Ah, deixa eu ver aqui. Hum, é, tá, tá bom. É, então, a minha teoria é que a força de aceleração do Barry pode ser diferente dos filmes. É, e também, porque eu, quando porque quando Barry dos filmes não recebeu é os poderes do raio é, com a matéria escura do celular, não vemos partículas que eu falei agora. Ele não recebeu é dessa fonte. Porque a gente ainda não sabe como que a gente recebeu. E na verdade, eu acho que tem três teorias. Que o flash dos filmes não tem uma força de aceleração. É, eu acho, eu acho que é bem, eu, eu acho que vai parecer loucura agora, mas eu acho que o flash da série é, já atingiu a velocidade da luz voando, não tinha um velocista por perto, um correndo. Então, eu acho que a força de aceleração não, não é tão forte assim, então ela tem que dar tipo um pouco de velocidade para cada você pode ver, mas é uma teoria minha que eu fiz. Então, gente, na é... Então, eu falei que o flash dos filmes não tem força de aceleração. Por quê? Os raios. Raios do flash da série. Sai das costas, das costas. Sai do corpo do Barry. Não é? Só que dos filmes não sai. É, tipo, os raios são em volta dele. E nem chega perto. Tipo, Sainz não chegam perto dele. Na verdade, chegam um pouquinho, mas sequer não encostam nele. É, eu acho que, que é isso. Ah, deixa eu ver aqui também. Hum. Peraí, já vou. Tá bom, Jorge Giras é. Tá. O barrel dos filmes não tem velocidade, não tem força de aceleração. Então agora a gente vai pro fato como que ele tem velocidade se os velocistas da série precisam da força de aceleração né, para poder correr essas coisas. Então, é, não sei. Né? mais, sempre tem mais, né? Como eu disse, no universo do Flash dos filmes, talvez não precisaria de força de aceleração. Talvez a velocidade 9 que ia da série se foi injetado no belo dos filmes, por isso, e a velocidade 9 não precisa de aceleração. Então, é, os filmes têm uma resistência para que a velocidade 9 não acabe, né? Porque os velocistas da série têm um sangue que não aceita a velocidade 9 por muito tempo. seja, a força de aceleração não aceita, como é um veneno para a força de aceleração. Já o Barry dos filmes não tem força de aceleração, entendeu? Então, eu acho que o corpo dele, o sangue dele é, consegue, né? E eu não tenho muita preocupação com isso. Né? É. Só não, não é. Eu acho que isso, né? É, tá aí o vídeo vocês dois. Eu acho que vocês vão gravar, vão aí, eu não gostar. Na verdade, não só vocês dois.